curso de quinto curso do Dei Leirado e recomendovos o libro Tom Cage, Planes Geniales ou Non, de autor Liz Pichón e da editorial Bruni. Gustoume vai de vai de que Tom fai un debuxo dun profe e, e como apareceu pro, o profe compralo nun libro e, eh, non saben que libro guardou e ten que encontralo antes de que o encontren os seus profes. A min gustoume porque fai moitas fai moita gracia e ten moitos nomes moi graciosos. Espero que leades este